Impact Hub Donostia creemos que la transformación social solo puede suceder en conjunto, cuando trabajamos en colectivo y colaboramos para que sea posible. proyecto Nasoka nace de este espíritu. Tras cuatro ediciones, en primavera de 2015, empezamos unas conversaciones con la Fundación Donostia 2016. Pusimos sobre la mesa los aprendizajes y los retos que ambos colectivos tenemos. Y construimos este nuevo formato, el proyecto Nasoka Kidea, Proyecto Nasokaquidea es un proyecto con cuatro pilares que promueve tanto espacios de encuentro físicos como virtuales, con el objetivo de dar vida a ideas, recursos y herramientas. Nace de la inquietud de devolver el protagonismo al hacer ciudad o barrio, entendido como una práctica conjunta y colectiva, y pretende ser un punto de encuentro que ponga en comunicación a personas, profesionales y organizaciones que estén interesadas en ser parte activa de este tipo de procesos, aportando valor a proyectos e iniciativas ciudadanas que buscamos la transformación social positiva. Pertsona batek eh, eh, de modu la parte hartu dezake. Aurkeztu dezake bat, bat dezake hori lan nahi duenaren interesa, edo ez amaireke pertsona ideia bat daukana eta besterik gabe azaltzen dela, edo ideiarik ez duena baina parte hartu nahi. Edo zein kasutan, pertsonaiek aukera okutu dute, bai bere egunikoa ezagundarazi eta bai beste beste dituzten proiektuetan eh, laguntzeko edo elkarrekin ba, proiektuieko betzeko, eta baita ere eh, formazio misara edo beraiek hobetu nahi dituzten alderdi batzuk, proiektuien inguruan hobetu nahi dituzten alderdi batzuk hobetzeko horretarako sortzen dira mai desberdinak, egoten dira esperto edo adituak diren pertsona batzuk tematika desberdinen inguruan lanketa bat egiten, eta mai horietako bakoitzean ba, parte hartzen duten pertsonek aukera daukate alderdi ba, berezak proiektuaren komunikazioa alderdia, edo estrategiaren inguruan, edo beste hainbat dimentsioa lanketa. en esta mesa igual voy a mezclar lo que hemos hablado al principio y en el segundo grupo también porque eran temas variados y se han ido cruzando. Y sí que hemos partido por agrupar toda la lista de necesidades que teníamos al inicio y salían temas como eh, cómo son las relaciones de poder dentro de las organizaciones, cómo separamos entre roles, responsabilidades, liderazgo, Luego había más también de estrategias de marca, la estrategia eh, comercial, de cómo nos damos a conocer y luego había un grupo así bastante más grande de eh, el objetivo final o el propósito y cómo eh, dibujamos el camino y cómo nos ponemos esas, metas más, más a nivel pequeño. Y luego también eh, más temas de eficiencia y de cómo nos podemos gestionar pues, el tiempo en relación a las acciones que queremos crear. Nosotros, como buenos comunicadores, hemos hablado mucho y no hemos dibujado nada hemos, más que un mercado ha sido una plaza donde hemos estado hablando de distintas estrategias de comunicación. Uno de los primeros puntos yo creo que es, sí que es importante que cuando empezamos a presentar nuestro proyecto o un proyecto que tenemos cada uno de nosotros, siempre ya tenemos como hechos marcados, hacer una página web, estar en Facebook, estar en Twitter. Hemos cuestionado un poquito todo eso, si es necesario o no. se construye un colectivo, de los problemas que tiene cuando tiene que crecer, de los pequeños equipos promotores que se van cansando y cómo se renuevan, de todas esas cosas, al final te da, ideas de por dónde puedes avanzar o por dónde se puede ir construyendo, ¿no? Y no solo construyendo en, tu propio colectivo o proyecto, sino cómo construir entre todas más, más red, más tejido, más lobby al final, porque ¿por qué no? Tener más, más presión, sí, ser, algo más que, puntos inconexos. E, eh, kaixo, ni zaira naiz, algara clown payaso en el nator. Duela irurte hospitalera goaz eta clownaren bitartez ba, arlo batzuk lantzen ditugu. Eta bueno, ba, gaur honea gerturatu naiz ba, ikasteko. Asociación de Productores de Pequeños Productores de Euskal Herria, principalmente de Guipúzcoa, que se unieron en el 97 un poco para acudir al mercado con más fuerza. Eh, al final cayó un poco en manos de las grandes superficies y al final pues hemos intentado recuperar un poco el entrar al consumidor final lo más directamente posible. El primer paso fue poner tiendas propias, luego tiendas que tenían también degustación, porque al mundo de la cocina es otro mundo al que no hemos podido llegar porque debemos tener un producto demasiado bien acabado. Y al final, bueno, pues hemos entrado también a servir nosotros mismos nuestro producto dándole un plus de calidad y es todo producto de Euskal Herria. en 1986, con 20 años, descubrí la permacultura y me, me fascinó y en el año 94 por fin pude hacer un curso de diseño y me di cuenta de que en algún momento de mi vida me dedicaría profesionalmente a ello o lo iba a intentar. En el año 2008, después de mucha búsqueda, encontramos una tierra en la que pude empezar a practicar y mi propósito era muy claro desde el principio, era hacer una especie de granja escuela para adultos, sobre todo está enfocada a adultos, ¿no? para reeducar a la gente, para enseñar el potencial de la permacultura, ¿no? como herramienta de diseño de espacios para conseguir que haya sinergia, que haya abundancia eh, con la menor cantidad de recursos externos posible. Su modelo de negocio básicamente son las visitas guiadas para ver el lugar, eh, para inspirarse, para tomar nota pues, de ideas, para llevar a la práctica en tu propio sitio. alik eta proiektu gehien ezagutzea, eta gero eta proiektu gehiago plazaratuak izatea, berez eh, hemen digurtzatzen nire gombitea. Jo propongo amar la diferencia desde el otro que vive en mi. A mi me habéis Ah. Ante la duda valiente. Ante la duda ando valiente, esa ha sido una de las buenas. Pues mira, esa, me quedo con esa. Ante la duda ando valiente.